es el jueves, este jueves. dice que cuando iba cargando la cruz, descansó un, un ratito en, la puerta la estaba el judío a su casa. Y que salió el judío, eh, salió el judío y lo vio Thank you. Padalungtol, DC DC. Lion Yeah. Mm. Thank you. thank you